hola, buenas tardes a todas y a todos. Em, bueno, antes de, antes de nada, eh, felicitar a Araibisa por esta iniciativa de las eh, ecosociales y la iniciativa de haber traído a Yayo Herrero en lo que es la segunda jornada. Y muchísimas gracias a Xavi Llobet porque ha gestionado todo para que Yayo Herrero esté aquí hoy con nosotras. Y bueno, desde hace tiempo varios colectivos de la isla eh, teníamos en mente y siempre íbamos apuntando a hay que traer a Yayo Herrero, hay que traer a Yayo Herrero y nos gustaba mucho porque eh, nos parece fundamental eh, ayudar a, difundir sus ideas y también nos parece muy, muy interesante esta manera que tiene de integrar el feminismo con la ecología, con la economía y con la justicia social. Y, luego además que hay una cosa que nos fascina eh, casi siempre que hemos comentado con la gente que, te hemos visto en, redes y en, vídeos y es que tiene una virtud eh, que es saber explicar cosas bastante complejas que además nos atraviesan y en cierta forma nos incomodan y ella lo, bueno, lo explica con, con mucha cercanía y es muy pedagógica. Entonces estamos muy contentas de que, de que hayas podido venir. Y, y, luego, bueno, os explico un poquito. Yayo Herrero es licenciada en Antropología Social y Cultural, es ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social, idea en Ciencias de la Educación y en la actualidad es profesora de la UNED y bueno, lo, que es muy interesante que este compromiso académico se encarna en su implicación en, diferentes, en, en, muchas iniciativas sociales de promoción de los derechos humanos y de la justicia social. Es miembro de Ecologistas en Acción, de la que fue coordinadora estatal. Entre 2012 y 2018 ha sido directora general de la Fundación FUEM, que es una fundación que promueve la justicia social. Se escucha un poco mal, ¿no? Me acerco, me alejo. ¿Así? ¿Ah, Creo que, lo bajes un poquito. ¿Así? ¿Ah, sí. Em, sigo. Entre 2012 y 2018 ha sido directora general de la Fundación FUEM, que es una fundación que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. También es trabajadora de la cooperativa Garúa y portavoz del Foro de Transiciones eh, Socioecológicas. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación y ha publicado numerosos artículos y libros, entre los que podemos destacar eh, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas, escrito junto a María González Reyes y Marta Pascual, y Cambio climático, eh, escrito con María González, eh, libros que tratan de ecología y feminismo. Y bueno, por todo esto, Yayo Herrero es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista y, y es un referente fundamental de los movimientos sociales. Entonces, eh, gracias a todas por venir y ya os dejo con, con Yayo, que tiene mucho que contar. Bueno, buenas tardes a, todas y a todos. Muchísimas gracias por, la invitación, muchísimas gracias por la acogida, a Xavi que ha venido a buscarme y hemos pasado un rato mientras comíamos estupendo. Gracias también a ti por la presentación tan generosa. Y bueno, pues eh, lo que vamos a hacer va a ser compartir durante un rato eh, cuáles son las principales preocupaciones eh, que tenemos las personas que nos hemos organizado en los movimientos sociales bajo la mirada de lo que llamamos ecofeminismos, que son un movimientos sociales y corrientes de pensamiento, también dentro de lo teórico, que desde nuestro punto de vista permiten entender muy bien, permiten comprender mejor cuál es el momento histórico que estamos viviendo, cuál es la naturaleza de la crisis multidimensional e interconectada que estamos viviendo y también permiten establecer cuáles pueden ser líneas de salida, puntos de fuga, puntos de aterrizaje, precisamente para poder acometer esa crisis que estamos viviendo, que estamos atravesando. Yo voy a empezar, ya advierto que voy a ser bastante provocadora en, bastantes momentos de la, intervención eh, y quiero empezar planteando que estamos viviendo un momento, solemos decir, en el que la economía, la política y la cultura hegemónicas podríamos, podemos decir, que le han declarado la guerra a la vida. Es decir, estamos viviendo un momento en el que aquellas sociedades que además se autodenominan sociedades del conocimiento, se organizan, crecen y supuestamente progresan precisamente en contra de lo que permite mantener la vida, en contra de las bases materiales que sostienen la vida humana. Y desde ahí es donde, desde donde queremos empezar a razonar. Si decimos que nuestra economía, nuestra política y nuestra cultura le han declarado la guerra a la vida, conviene empezar recordándose cosas que os van a aparecer de perogrullo, pero que permanecen sistemáticamente invisibilizadas en los discursos sociales. Conviene empezar a preguntarse de qué depende la vida humana, también el resto de la vida, pero de qué dependen nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho posible que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas. O, dicho de otra manera, qué es lo que no hubiera podido faltar para poder estar vivas hoy. Y tenemos que reconocer eh, bueno, pues que como seres humanos somos una especie viva, somos un animal vivo, un animal especial, un animal con especiales características, pero un animal vivo dentro, inserto, en un medio natural del que obtenemos todo lo que necesitamos para mantener la existencia. Todo se obtiene a partir de lo que denominamos bienes fondo de la naturaleza. Bienes fondo de la naturaleza son, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, la capacidad de regenerar el oxígeno en la atmósfera, la capacidad de que el clima se regule, los minerales de la corteza terrestre. Esos bienes fondo tienen como tres características fundamentales. La primera de ellas es la de no ser directamente aprovechables por los seres humanos. ¿A qué me refiero? Los seres humanos bebemos agua, pero no bebemos directamente ciclo del agua. Los seres humanos comemos alimentos, no nos alimentamos directamente a partir de la fotosíntesis que permite que esos alimentos se produzcan. Los seres humanos utilizamos el petróleo, el carbón, el gas natural o el cobre, pero no los usamos directamente. Lo que quiero decir con esto es que inevitablemente tiene que haber trabajo, tiene que haber una actuación humana que interacciona con esos bienes fondo para a partir de ellos producir bienes y servicios. La segunda característica es que esos bienes fondo no son ni producidos ni controlados a voluntad por los seres humanos. Y me voy a detener aquí un momento. Em, por supuesto que los seres humanos pueden alterar y han alterado el clima. Por supuesto que los seres humanos han alterado y pueden alterar el ciclo del agua, pero no lo controlan a voluntad, ni tampoco lo producen. Los seres humanos no producimos petróleo, ni producimos agua, ni producimos oxígeno de respirar, que respiramos. Los seres humanos directamente utilizamos, insisto, esos servicios, pero no los producimos. Esto es importante tener en cuenta porque tomar conciencia de que no producimos los bienes fondo que necesitamos para nuestra vida nos hace entender que no hay economía posible sin naturaleza, que no hay tecnología posible sin naturaleza. Sin embargo, nuestro modelo dominante más o menos defiende lo contrario. De hecho, cuando una persona estudia, por ejemplo, en una facultad de ciencias económicas, economía, es fácil que a lo largo de toda la carrera, con un poco de suerte, tenga una asignatura obligatoria que puede llamarse Economía de los Recursos Naturales. Incluso en algunos casos esa, asignatura será optativa, creando la idea de que la naturaleza es un subconjunto dentro del estudio económico y no justamente al contrario, la economía es un subconjunto dentro de la biosfera y dentro de la naturaleza. Es decir, no hay economía posible si no hay bienes fondo de la naturaleza. Y la tercera característica, que es la que con, frecuencia permanece muchísimo más oculta, es que esa naturaleza, esos bienes fondo, tienen límites, límites físicos. Vivimos en un planeta que tiene límites y sobre una superficie, sobre un planeta que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Cuando digo que tenemos límites físicos, me refiero a que hay límites en aquello que llamamos no renovable, como puede ser el petróleo, el carbón o todos los minerales que por ser limitados pueden ser extraídos hasta que se agotan, o dicho de una forma más correcta, hasta que ya no resulta posible o rentable eh, ni energética ni económicamente su extracción. Pero también aquello que llamamos renovable tiene límites. El agua se renueva, el ciclo del agua la renueva. Pero cuando extraemos de una fuente de agua, ya sea un acuífero o un río, agua a una velocidad mucho mayor de la velocidad con la que el ciclo del agua puede renovarla dentro de ese río o dentro de ese acuífero, incluso ese bien que llamamos renovable llega y topa con los límites físicos. Lo que sucede es que muchas veces los ciclos de la naturaleza siempre tienen su propia velocidad y esta velocidad siempre es extremadamente lenta en comparación con los actuales metabolismos agrourbano-industriales. Y ahí por eso también podemos topar con esos límites en lo renovable. Y hay una tercera fuente de limitación, que es lo que llamamos sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son procesos, procesos biológicos, procesos químicos, que hacen que la naturaleza sea capaz de degradar todos los residuos que generamos, los humanos y los no humanos. Esos eh, ciclos, esos procesos bioquímicos que son los sumideros del planeta, también funcionan a una determinada velocidad, que es la velocidad que han alcanzado a lo largo de la evolución de la vida. Y por tanto, cuando el flujo de residuos es mucho más grande, mucho más veloz que la velocidad con la que funcionan los sumideros del planeta, nos encontramos con que esos residuos dejan de degradarse, se depositan en los suelos, en la atmósfera o en el aire, en, el aire, en la atmósfera o en el agua, básicamente produciendo lo que llamamos fenómenos de contaminación. Fenómenos de contaminación que enferman ecosistemas, enferman plantas, enferman animales y enferman también personas, obviamente. ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes. Esa naturaleza no es producida ni controlada a voluntad por los seres humanos. Esa naturaleza tiene límites. Sobre esa naturaleza nada puede crecer de forma permanente, exponencial y de forma, eh, digamos, inevitable. Esto quiere decir, o esto nos aboca a entender, luego lo retomaremos con más fuerza, a entender el choque existencial que existe en este momento entre un modelo económico el capitalista, que para poder mantenerse necesita crecer de forma permanente y esa superficie físicamente limitada. Me refiero al modelo capitalista porque es hoy el hegemónico, pero en el pasado hubo, eh, sistemas económicos como el que se implantó, por ejemplo, en los países del socialismo real, que aunque pretendían redistribuir la riqueza de una forma distinta, se basaron también en esa lógica extractiva o en esa lógica de producción creciente sin observar límites de la naturaleza. Ningún sistema económico que pretenda crecer utilizando minerales, utilizando energía, utilizando sumideros del planeta o utilizando excedentes de los ciclos naturales puede durar demasiado tiempo eh, sobre esta tierra. ¿no? Pero no solamente los seres humanos somos ecodependientes. <clears throat> sino que hay una segunda característica de los seres humanos que nos hace profundamente interdependientes unos de otros. Esto viene dado por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos, en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que de vez en cuando enferman, en cuerpos que nacen dice un amigo mío, medio crudo. Somos de las especies que parimos los cachorros en un estado de inmadurez eh, más grande, buenas tardes más a todas tiempo, y a todos. digamos, en ser más o menos em, autónomos. Bueno, antes de, antes de nada, que eh, felicitar a Isla por esta iniciativa de las pero eh, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. y la iniciativa de haber traído a Yayo Herrero en lo que es la segunda jornada. Y, podemos, y muchísimas gracias a Xavi Llobet porque ha gestionado todo para que Yayo Herrero esté aquí hoy con nosotras. Con cuidados, nos referimos bueno, desde hace tiempo varios colectivos de la isla eh, teníamos en mente... decir, trasladar. Y nos referimos también <clears throat> a tareas mucho más intangibles, pero que no se pueden desconectar de esa materialidad de la vida. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la especie humana, las personas, incluso para desarrollar autoestima o querernos a nosotras mismas, lo hacemos a través del reconocimiento que otras personas hacen de nosotras. Las personas queremos o podemos influir en el mundo que tenemos alrededor. A las personas cuando nacemos nos nombran, nos dan un valor y eso lo hace la comunidad que nos acoge. Es decir, ni siquiera también en esa parte intangible dejamos de ser personas también dependientes de otras personas. Pensemos también en el momento de la vejez. Vamos alcanzando altas esperanzas de vida y tan altas que a veces los últimos años de muchas personas transcurren básicamente en un, en un estado de especial vulnerabilidad. Muchas personas viejas no se pueden ni levantar, ni acostar solas, ni alimentarse, ni asearse. Vuelven a necesitar de nuevo a otras personas, normalmente de otras generaciones, que desarrollan una enorme cantidad de trabajo, tiempo de trabajo, dedicado al cuidado de esos cuerpos especialmente vulnerables. Si hablamos de diversidad funcional, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la diversidad funcional, cuál sea la naturaleza de esos cuerpos diversos que forman parte de toda la sociedad, puede que haya personas que para poder desarrollar una vida decente, para poder desarrollar simplemente una vida, necesiten acompañamiento a lo largo de toda su existencia. Y todas enfermamos de vez en cuando. Y no me refiero a una enfermedad muy grave, que te rompas una pierna y estés seis semanas con una escayola sin poder moverte y volvemos a ser conscientes de lo que es necesitar a otras personas alrededor que se dediquen a atender las necesidades de ese cuerpo en ese momento de especial vulnerabilidad. Lo que quiero decir con esto es que no existen sujetos supuestamente autónomos que no necesitan a nadie, en contraposición a personas que siempre son dependientes. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida. Todas las personas somos y tenemos potencialmente la capacidad de propio, proporcionar cuidados a quienes tenemos alrededor. Somos seres radicalmente interdependientes y la vida humana en solitario es básicamente inviable. Pues bien, lo que sucede es que a lo largo de prácticamente toda la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Voy a abrir un paréntesis para señalar que a lo largo de la charla voy a hablar bastantes veces de hombres y de mujeres en esa concepción binaria porque me voy a referir fundamentalmente a la función desarrollada dentro de la economía doméstica. Si estuviéramos hablando de cómo las personas vivimos el deseo, vivimos el amor, vivimos el cuerpo o queremos habitarlo, no podríamos o no hablaríamos dentro de esa concepción binaria y hablaríamos desde, una lógica, desde mi punto de vista, que traspasa digamos, los binarismos de la división eh, hombre-mujer. ¿no? Cierro el paréntesis. <clears throat> Por tanto, digo, la mayor parte de las personas que se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables son mujeres a lo largo de la historia. Y son mayoritariamente mujeres, desde nuestro punto de vista, no porque estemos mejor dotadas las mujeres genéticamente para ocuparnos del cuidado de todos los cuerpos, sino básicamente porque vivimos en sociedades que de forma no libre asignan roles normativos en función del sexo que también se asigna al nacer. Es decir, que asignan determinados roles normativos mayoritariamente a los hombres situados en el espacio público, en el espacio laboral, mientras que asignan unos roles diferenciados dedicados al cuidado mayoritariamente a mujeres. ¿A través de qué mecanismos? Pues de mecanismos que son simbólicos y también materiales a lo largo de todo el proceso de socialización, vamos interiorizando esa obligación del cuidado que recae mayoritariamente sobre niñas. Una obligación de cuidado que se da sobre todo en el entorno familiar, conformando esto que desde el feminismo algunas veces se ha denominado el servicio familiar obligatorio. ¿no? Ese servicio familiar obligatorio que hace que mayoritariamente mujeres sientan el deber o recaiga sobre ellas el deber de cuidar a los miembros, a todos los miembros, sobre todo en el entorno familiar. Asociado a este sentido del deber, hay también todo un sistema de sanciones que culpabilizan a aquellas personas que no quieren asumir los roles heteronormativos. Por supuesto, también a los hombres, en los suyos, pero en concreto, en lo que tiene que ver con el cuidado, el estereotipo de la mala madre, de la mala esposa, de la mala hija, hace que montones de personas sufran enormemente las consecuencias que tiene a veces rebelarse contra esa normatividad del cuidado que se da, insisto, sobre todo en el entorno familiar. Otros mecanismos que operan también es esa, supuesta... Eh, perdón, que me lo separe. Vale, así, perdonad. Vale. Esa supuesta eh, esencia amorosa que tenemos mayoritariamente eh, las mujeres. Yo no sé si visteis el anuncio del Día de la Madre del año pasado que hizo el Corte Inglés con aquella mujer y simplemente el lema que venía debajo era 90% entrega, 5% eh, sacrificio y otro 5% pues amor o algo por el estilo. ¿no? Es decir, esa idea del amor ligado al sacrificio, esa idea del amor ligado a la renuncia, como si las mujeres estuviéramos poseídas por una especie de esencia amorosa que se apodera de nosotras y que nos hace desear con mucha fuerza renunciar a nuestros sueños y a nuestros propios proyectos para dedicar nuestras vidas al servicio de los sueños y proyectos de terceras personas. Esa idea de amor ligado al sacrificio que eh, tiene, digamos, su correlato en lo que muchas eh, autoras desde los feminismos han denominado amor romántico, opera también para asignar de forma no libre esas tareas de cuidado que se hacen prácticamente en solitario. Y por último, el miedo. Hemos visto cómo los movimientos feministas en los últimos años y en todos los lugares han hecho aflorar con fuerza, han puesto foco, digamos, en las violencias machistas violencias machistas que tienen su punta de iceberg en los feminicidios, pero que debajo de ese iceberg, de esa parte visible, hay una enorme, digamos, estructura basada en el maltrato que muchas veces opera en los lugares donde supuestamente todas las personas se tienen que sentir más seguras, como es a veces tu propia casa. Quiero decir, por tanto, que existe toda una estructura simbólica y material que asigna de forma no libre esa heteronormatividad del cuidado. Somos seres ecodependientes y sujetos a los límites del planeta. Somos seres interdependientes y una a una las personas vulnerables. Esto quiere decir que la vida humana, cada vida humana, no se sostiene sola, hay que sostenerla. Una vida humana nacida no constituye una certeza, constituye una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta que dura en el tiempo es que se dé en un entorno social que interactúa con la naturaleza para producir los bienes y servicios que son necesarios para mantener las condiciones de vida e interactúa también entre ellas para garantizar que se reciben los cuidados necesarios y adecuados para cada momento del ciclo vital. Sin esas dos relaciones, la vida cotidiana y generacional no se puede producir ni se puede mantener. Por eso, desde los ecofeminismos, eh, hablamos de la sostenibilidad de la vida. Yo vengo del movimiento ecologista desde hace mucho tiempo y he sido también de las que en el pasado ha podido hablar de sostener el planeta o de salvar el planeta. A ver, el planeta se sostiene el solito. Al planeta no hace falta que nadie lo salve. El problema lo tenemos las personas y otras muchas especies para ver cómo nos mantenemos en un planeta que está siendo obligado a cambiar, a innovar hacia unas condiciones que quizás no sean tan ventajosas como las que ha tenido el ser humano, Homo sapiens sapiens, en los últimos 200.000 años para vivir, y en, eh, y en un planeta que va siendo estrujado y se les curren las últimas gotitas como si fuera un limón en forma de minerales, en forma de bosques, en forma de agua. Cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, estamos hablando de construir las bases de una política, de una economía y de una cultura, decimos, que pongan la vida en el centro. Es decir, que tengan como principal prioridad garantizar condiciones de vida justas y condiciones de vida dignas a todas las personas. Y el problema es que en este momento la cultura, la política y la economía hegemónicas no tienen como prioridad el bienestar de la gente, no tienen como prioridad garantizar unas condiciones de vida dignas y justas. Se articulan en torno a otras prioridades que luego como comentaremos, pero como puedan ser la del crecimiento de las tasas de ganancia o la del crecimiento de los beneficios, haciendo suponer que el crecimiento de las tasas de ganancia es la condición necesaria y suficiente para que las mayorías sociales puedan vivir bien vamos a ir tratando de ir analizando estos supuestos para ir viendo a dónde nos están llevando. ¿no? ¿Cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento haya podido desarrollarse en contra de las bases materiales que sostienen la vida? ¿Cómo es posible que una sociedad eh, en la que, y además creo que es cierto, sabemos sobre casi todo, más que nunca, pueda estar cavando la propia fosa que le permite mantenerse y estar viva. Y ahí tenemos que centrarnos en algunos mitos, en algunas creencias que han surgido de las sociedades fundamentalmente occidentales y que hoy sostienen toda una forma de pensar que hacen que mayoritariamente las personas no veamos por dónde se nos está desangrando la vida, no veamos por dónde nos están viniendo los problemas. Yo me voy a centrar en la sociedad occidental fundamentalmente porque es la sociedad que ha inventado el capitalismo, que ha inventado también algunas de las utopías que fueron alternativas o antagónicas, que son alternativas o antagónicas al capitalismo, pero que se basan también en esa idea del crecimiento sin límites y en esa idea desconectada de la naturaleza, y es también la sociedad que puso en marcha un enorme y violento aparato colonial que más o menos invadió, sigue invadiendo a través de prácticas neocoloniales otras zonas del planeta utilizadas históricamente como grandes minas y como grandes vertederos y zonas en donde la vida de las personas que vivían así, allí ha sido enormemente explotada. ¿no? Yo no sé si recordáis cuando estudiábamos en la escuela a Platón, Platón es este, este, filósofo que dividía el mundo en dos grandes pares de opuestos. Platón decía que por un lado estaba el mundo de las cosas y por otro lado teníamos el mundo de las ideas. <clears throat> Platón situaba en el mundo de las cosas todo aquello que moría, todo aquello que era mortal, todo aquello que no duraba, que no permanecía, que se corrompía situaba en el mundo de las cosas, las plantas, los árboles, los animales, también los cuerpos de las personas que obviamente morían y se corrompían, situaba incluso los árboles, eh, los árboles ya lo he dicho, perdón, las montañas y los ríos, que aunque cambiaban muy lentamente, también estaban sujetos a procesos de cambio a través de la erosión. Por contra, y separado de ese mundo de las cosas, en el mundo de las ideas, Platón situaba las almas, las almas que permitían pensar, que permitían conocer y filosofar sobre el mundo, que permitían clasificar y que permitían también amar. Porque Platón situaba en el mundo de las cosas el amor pasional, el sexo, la lujuria, las pasiones que arrastraban y que se encadenaban a los cuerpos, y situaba el amor, el que se llamó amor platónico, el amor puro, lo situaba más bien en esas almas, que eran inmortales. Es decir, los cuerpos eran el soporte accidental que tenía un alma durante un determinado tiempo, hasta que se moría, el alma permanecía eterna y el cuerpo desaparecía. Esto es filosofía, y muchas veces nos podemos preguntar qué repercusión tiene. Y es que en Occidente ese pensamiento dualista que tanto ha denunciado el feminismo, en Occidente ese pensamiento dualista toma cuerpo político muy pronto. Acordémonos que también hemos estudiado cómo eh, se conforma y la importancia histórica que tiene el momento de la democracia ateniense. Un momento en el que se inventa la forma política que muchos consideran menos mala de organizar la vida en común, un momento del que hemos aprendido mucho y vista eh, la extremada fragilidad y cutrez, perdonad por la expresión, de los sistemas democráticos que tenemos en el, momento actual, un momento en el que, del que también se podría seguir aprendiendo mucho. ¿no? Bueno, en el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en el momento en el que mejor funcionaba, en Atenas vivían aproximadamente unos 34.000 ciudadanos, ciudadanos hombres que tenían consideración de ciudadanía, que iban por tanto al ágora y en ese ágora, el espacio público de debate, filosofaban, aprendían, debatían, deliberaban sobre la vida en común y fruto de todas aquellas deliberaciones establecían cuál era el interés general. Y obtenido el interés general, se enunciaban las leyes que permitían organizar la vida en común en torno a ese interés general. Pero en ese momento de gran apogeo de la democracia ateniense, además de los 34.000 ciudadanos, había en Atenas unos 300.000 esclavos y esclavas. Esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía, que habían sido apresados en otros territorios, que eran trasladados a la polis griega y allí en el espacio doméstico, obviamente no es el espacio de la casa como lo conocemos ahora, el espacio de producción, se ocupaban básicamente de sembrar, pescar, tejer, extraer piedra, construir, es decir, se ocupaban básicamente de interactuar con la naturaleza y sus bienes fondo para poder producir los bienes y servicios materiales que eran necesarios para que los ciudadanos y también los esclavos y esclavas con otras condiciones de vida pudieran mantener la existencia. Y no solamente había 34.000 ciudadanos y 300.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que en aquella Atenas esplendorosa hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco eran ciudadanas, que tampoco iban al ágora ni debatían sobre la vida en común ni establecían cuál era el interés general. Se ocupaban, también dentro de ese espacio doméstico, de parir hijos e hijas de ciudadanos, de garantizar la continuidad de la vida, su reproducción cotidiana y generacional, de que se atendieran las necesidades de los ciudadanos y cuidar pues, a las personas mayores, enfermas o lo que fuera, obviamente en mucho mejores condiciones que esclavos y esclavas. ¿no? ¿Por qué planteo esto? <clears throat> Porque la noción de sujeto político que nace en aquel momento, que cristaliza y se extiende a lo largo de la historia posterior de Occidente, es la noción de un sujeto político que debate y habita el espacio público sin tener práctica experiencial ni del cuidado de los cuerpos ni de la interacción con la naturaleza. Es decir, los debates políticos se hacen a partir de personas que se han emancipado de los cuerpos de los demás, incluso se han emancipado de su propio cuerpo, porque su propio cuidado queda relegado a otras personas dentro de ese espacio doméstico y además son personas que no interactúan, insisto, con los bienes fondo de la naturaleza, con sus límites y con sus constricciones. Es decir, el sujeto político que emana en aquel momento es un sujeto político descorporeizado, desarraigado, en realidad falsamente descorporeizado y falsamente arraigado porque no dejan de estar conectados con la materialidad de los cuerpos y de la tierra pero se alimenta la ilusión de que no se está porque en otros espacios que no son considerados espacios políticos, como es el espacio doméstico, hay otros sujetos, otros territorios, sujetos esclavizados, mayoritariamente mujeres, otros territorios, otros animales, otras especies, que básicamente actúan sosteniendo esas vidas que son vividas y decisiones tomadas, digamos, en ese espacio público que está desconectado de ese otro espacio privado. ¿no? Ese sujeto político cristaliza, como decía, a lo largo de la historia posterior, es el sujeto que va avanzando a lo largo de la Edad Media, es el sujeto que llega también al periodo de la modernidad, cuando llega la modernidad y aparece la nueva ciencia, pensadores como Descartes, como Bacon o como Newton alimentan también esta mirada dual, que separa los cuerpos, que separa la naturaleza, en este caso ya no de un alma, o sobre todo de un alma religiosa como la que defendieron Santo Tomás y San Agustín, sino de la razón. La razón concebida como esa capacidad de pensar que está desconectada, digamos, de lo que viven los cuerpos, de la materialidad de los cuerpos y de la tierra. ¿no? Esta cuestión, que es fundante de la cultura occidental, yo creo que es absolutamente crucial para entender mucho de lo que está pasando. ¿no? Almudena Hernando llama a esto la fantasía de la individualidad. Es decir, se alimenta la idea de la posible existencia de individuos que viven desconectados de la tierra, desconectados de su propio cuerpo y desresponsabilizados del cuidado de otras personas. Muy pocas personas en el planeta pueden vivir como si no tuvieran cuerpo, porque hay otras personas que se ocupan de su cuidado, como si no dependieran de los límites de la naturaleza o como pueden vivir sin cuidar a quien tienen alrededor. En realidad, esas personas pueden vivir así porque hay otras muchas que en espacios invisibles y en lugares menos valorados se ocupan del cuidado de esos cuerpos. Pero el problema es que la política y la economía hegemónicas se han constituido como si ese fuera el sujeto universal, como si ese fuéramos todos. Y la política y la economía se organiza con unas reglas que transcurren en contraposición y desconectadas con esas relaciones de codependencia y de interdependencia. Ese planteamiento se hace especialmente duro y tiene repercusiones realmente terribles cuando esa mirada del sujeto individualizado, cuando esa supuesta desconexión con los cuerpos y la tierra toma cuerpo, por ejemplo, en la ciencia económica. La ciencia económica es una gran ficción la ciencia económica, digamos, hegemónica y convencional, no las visiones heterodoxas y críticas que las hay, obviamente, ¿no? Se ha constituido sobre una gran ficción y es la de que la economía no depende tampoco de la materialidad de la tierra ni de la materialidad de los cuerpos. ¿A través de qué mecanismo se ha construido esa ficción? Pues fundamentalmente a través de un artificio que es un razonamiento absolutamente abstracto, pero que forma parte central de nuestras culturas materiales, ¿no? y es la defensa de que solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede asignar, digamos, un valor estimado en precio. Es decir, solamente tiene valor aquello a lo que se le puede poner un precio. Claro, ¿qué repercusión tiene que consideremos que tiene valor solo aquello a lo que se le pone precio? Pues enorme, porque de repente básicamente todas las relaciones de codependencia y de interdependencia desaparecen del campo de estudio económico. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto valen los trabajos de cuidados que mayoritariamente mujeres realizan, por ejemplo, en el entorno de los hogares? Todos esos bienes que son centrales absolutamente imprescindibles para que se pueda mantener la vida, básicamente no tienen expresión monetaria y por tanto han quedado históricamente fuera del campo de estudio económico. La propia economía ha tratado posteriormente de ir resolviendo algunos de los problemas que generaba esta visión reduccionista del valor entendido como precio pero han sido mecanismos que desde mi punto de vista han supuesto nuevos artificios contables que generan más problemas. Por ejemplo, el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Se dijo, bueno, si las emisiones de gases de efecto invernadero están creando el problema del cambio climático, pues se decidió hace ya bastantes años resolverlos con mecanismos de mercado, que las empresas o los países paguen por emitir gases de efecto invernadero. Lo que ha sucedido varios lustros después de implantar los sistemas de pago por emisiones de gases de efecto invernadero es que las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido creciendo sin solución de continuidad, solamente se estancaron un poquito globalmente me refiero, solamente se estancaron un poquito en los años de crisis económica, entre 2007, 2011, más o menos, tuvieron una ralentización, pero 2007 volvió a ser año récord global en emisiones, 2018 superó a 2017 y 2019 supera a 2018. Es decir, esas emisiones han seguido creciendo. ¿Y quién se ha lucrado con el comercio de emisiones? Pues básicamente las mismas empresas extractivistas y energéticas que se lucran con la extracción del carbón o con la extracción del petróleo. Pero vamos más allá. Imaginemos que queremos resolver el problema del agujero de la capa de ozono poniéndole precio a la capa de ozono. Y decimos que por el sistema de quien contamina paga, aquellas industrias que agujereen la capa de ozono, sabéis que la capa de ozono es esta capa que evita que se filtren los rayos más dañinos del sol. Bueno, pues por ese sistema de quien contamina paga, las empresas van a tener que reponer lo que vale la capa de ozono imaginemos que le hemos puesto a la capa de ozono una cifra monstruosa, una cifra de esas que no sabemos ni leer. Haciendo un ejercicio de política ficción, podemos imaginarnos que hasta van las empresas y la pagan. El problema es que aunque reunamos el dinero que hemos dicho que vale la capa de ozono, pagando no la podemos arreglar. El problema es que aunque le pongamos precio a los factores de la naturaleza que se deterioran, algunos de ellos se deterioran irreversiblemente y otros no se recuperarán más que dejando de hacer la actividad que la deteriora. Podemos conseguir que la economía crezca poniéndole precio a la capa de ozono y pagando por destruirla, pero lo que no podemos conseguir es que con ese crecimiento económico paguemos y reparemos la capa de ozono. Y lo que necesitamos como seres humanos no es el valor de la capa de ozono en bolsa, cotizando en bolsa. Lo que necesitamos es que no filtre los rayos más dañinos del sol. Bueno, esta idea <clears throat> de reducción del concepto de valor al concepto de precio ha ido acarreando otra serie de problemas, como han sido la mutación o la generación de un concepto de producción que desde nuestro punto de vista es absolutamente nefasto. La primera vez que una escuela económica a finales del siglo XVII, principios del XVIII, habló de producción, la definió con las siguientes palabras, que parecen un trabalenguas, pero luego se entiende bien. Dijeron, producir es acrecentar las riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondo. ¿Qué quería decir eso? Producir es hacer crecer todo aquello que la naturaleza puede regenerar y solo es producción mientras no te cargues los bienes fondo que permiten que eso se reproduzca. Por ejemplo, la agricultura puede regenerar cíclicamente y hacer crecer una producción agrícola y es producción mientras no agotes los suelos o el agua o a la persona campesina de tal manera que no puedan seguir manteniendo esa regeneración. O producción es la pesquería, mientras no saques tantos peces de un caladero, que hagas que ese caladero no se pueda reproducir. O la producción forestal, mientras no cortes tanta leña y saques tanto producto de un bosque, que impida que ese bosque se pueda regenerar. ¿no? Es decir, la producción dentro de las ciencias económicas nace ligada y conectada eh, esencialmente con la materialidad de la tierra. Cuando el concepto de valor pasa a ser solo precio, la producción también muta. ¿Y a qué se le llama producción? Pues se le llama producción básicamente a aquello que hace crecer la economía en términos monetarios. Producción es hoy todo lo que pasa en la esfera mercantil que hace crecer monetariamente la economía, es decir, que hace crecer el Producto Interior Bruto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué problema tiene esto? Tiene un problema enorme en primer lugar, que se desconecta, se corta el cordón umbilical que unía la producción con la tierra. Podemos llamar producción a cualquier cosa que hagamos porque en modo alguno va a estar conectada con los límites físicos de la tierra. Se produce todo aquello que haga crecer la economía, digamos, dentro del modelo, dentro de, la esfera mercantil, por así decir. ¿no? En segundo lugar, esa forma de entender la producción lo que hace también es desconectar lo que se produce de las necesidades de las personas. Voy a tratar de poner un ejemplo. ¿no? Eh, fabricar armas hace crecer la economía y la hace crecer mucho, por cierto. Hace crecer enormemente los agregados monetarios a partir de esa actividad. <coughs> perdón. Fabricar, perdón, producir trigo, si es para la venta, también hace crecer la economía. Ambas se miden exactamente de la misma manera, ambas producciones en euros. El, crecimiento, digamos, en la producción de armas contabiliza en el Producto Interior Bruto, el crecimiento en la producción de trigo computa en el crecimiento del Producto Interior Bruto y, como dice Jorge Rietzmann, al medir ambas producciones en una única unidad, que además es la misma, como sociedad, dejamos de perder la capacidad de discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. ¿A qué me refiero? A que si esa producción no la valoramos estrictamente de lo monetario, sino que la valoramos desde el punto de vista de las necesidades que se satisfacen, la, valoración de esas producciones es bien diferente. <coughs> Perdón. Nadie que no sea un psicópata puede decir que una bomba de racimo satisface necesidades humanas. Es decir, el crecimiento económico que genera su fabricación y su uso, obviamente ese dinero lo utilizará alguien para gastar en algunas cosas. Pero me refiero a que el uso de lo producido, de la cosa concreta producida, casi nadie puede decir que sea un uso deseable. Si estamos hablando de trigo, incluso sin cuestionar cómo haya sido producido, estamos hablando de una producción que se conecta directamente con una necesidad humana. Al medir la producción estrictamente en lo monetario y no pensar en la producción desde el punto de vista de qué necesidades se satisfacen, para quién y cómo se reparte, la producción y el crecimiento económico se desconecta de forma clara de las necesidades humanas. Es decir, podemos estar produciendo cosas que desde el punto de vista de las necesidades no son las producciones más deseables. Pero además, al valorarlo de esta manera se produce un segundo efecto, y es que podemos llegar a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Pensemos, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto. La salud entendida simplemente como ausencia de enfermedad, no suma directamente en el Producto Interior Bruto, pero la enfermedad sí, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana. El negocio de la industria farmacéutica es que la gente compre medicamentos. Y para eso tienes que estar objetiva o subjetivamente enfermo. Hasta tal punto, puede parecer exagerado, hasta tal punto que el año pasado, 2019, la Deloitte eh, recibió el encargo de hacer un estudio sobre perspectivas de la industria farmacéutica. Salió en periódico, salió en prensa en enero de 2019. En este estudio, las recomendaciones de Deloitte a la industria farmacéutica era que curaran las enfermedades, pero no del todo. Es decir, que básicamente eh, el, que la industria farmacéutica siguiera funcionando y siguiera creciendo dependía básicamente no tanto de curar las enfermedades, sino de vender medicamentos. La paz, entendida como ausencia de conflicto bélico, no suma en el Producto Interior Bruto, pero la guerra, la guerra suma un montón en la fabricación de armas, en la utilización de las armas, en el transporte de ejércitos, que hay que pagar eh, gasolina, viajes, es decir, un enorme gasto, y luego en el trabajo de reconstrucción de lo destruido. Es decir, el gran problema es que un río contaminado, con esta forma de medir, vale más dinero que un río limpio, porque hay que pagar por descontaminarlo. Y ese pagar por descontaminar suma como riqueza, mientras que la pérdida, la contaminación del río, en ningún lado restó como riqueza. Es decir, el problema de razonar estrictamente en el mundo de los agregados monetarios es que ese crecimiento económico se desvincula completamente de las necesidades humanas y, por supuesto, también de las de otros seres vivos. ¿no? Así, es como hemos llegado a acuñar el mito que eh, desde el ecologismo hemos denominado siempre el mito del crecimiento, que es esa convicción profunda que tenemos las sociedades occidentales de que la economía tiene que crecer prioritariamente siempre en cualquier dirección y que si no crece siempre en cualquier dirección, lo que viene detrás es un problema de inviabilidad de la propia vida humana. Esa forma de entender el mito del crecimiento ha terminado generando lo que Karl Polanyi en su momento eh, denominó, digamos, la gran transformación, que es la, eh, y que él decía que tendría el efecto del peor de los fundamentalismos religiosos. Hoy el capitalismo es una religión civil, una religión civil que ha hecho el dinero sagrado. Y puesto que el dinero es lo sagrado, lo que se inocula, lo que vivimos mayoritariamente las personas, asociada a esa sacralidad del dinero, es una especie de lógica del sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Cuando digo todo, es todo. Merece la pena destruir y contaminar las fuentes de agua. Merece la pena destruir el territorio que nos va a tener que alimentar. Merece la pena contaminar los ríos, Merece la pena llenar las costas de casas en primera, segunda, tercera, cuarta línea de playa, aunque luego vayan a estar ocupadas 22 días al año. Merece la pena derogar eh, leyes laborales y quitar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras porque lo que se argumenta es que si flexibilizamos el trabajo vendrá más trabajo para todos y más crecimiento económico. Merece la pena y se utiliza esa lógica sacrificial incluso para aprobar leyes como la ley Mordaza, porque en un país en el que la gente protesta, los inversores no invierten. Si no invierten, no hay crecimiento económico. Es decir, funciona como absoluto mecanismo eh, digamos, de amaestramiento y como absoluto mecanismo, digamos, de, disciplinador, ¿no? Esa reducción del concepto de valor a precio tiene un correlato también en cómo ha mutado el concepto, digamos, de, de trabajo, ¿no? el trabajo o la labor tuvo su consideración eh, previa a la sociedad industrial y labor o trabajo era todo lo que se hacía para mantener cotidiana y generacionalmente la vida, el trabajo en las huertas, la venta de los excedentes de los mercados, también incluso el cuidado de las personas. Ojo, no estoy diciendo que las sociedades eh, preindustriales no fueran sociedades patriarcales, que lo eran, pero los estudios, por ejemplo, de antropología, de, antropología de la familia nos muestran cómo incluso en las sociedades preindustriales el trabajo de cuidados no estaba tan despreciado ni tan visibilizado como pasa a estar a partir de las sociedades eh, industriales. ¿A qué se le llama trabajo cuando reducimos el concepto de valor al concepto de precio? Se le llama trabajo a lo que hacemos a cambio de salario y punto. Llamamos trabajo a todo lo que hacemos en el mercado y nos pagan por hacerlo. Y a esas personas, mayoritariamente mujeres, que están disponibles 24 horas al día y 365 días al año, a veces durante 40 o 50 años de su existencia, produciendo bienes y servicios en un entorno económico, porque es un entorno de producción económica como son los hogares, a esas mujeres lo que hacen no reciben ningún nombre. De hecho, muchas de ellas, las llamadas amas de casa, Muchas veces cuando les dicen, les preguntan ¿tú qué haces? Dicen, no, yo no trabajo. O cuando rellenan un papel y tienen que poner a qué se dedican, ponen sus labores, porque son de ellas, como si no tuvieran que ver con nada más. Y cuando se hace la encuesta de población activa, se las denomina población no activa. Y cuando se jubilan, si tienen derecho a protección económica, no es por la aportación que ellas han realizado a la sociedad, sino es porque mantienen un vínculo, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha estado en la esfera laboral. Es decir, las condiciones de ciudadanía, al menos en los aspectos materiales y económicos, no las tenemos por ser personas, sino por ser personas que hemos trabajado en la esfera laboral. Lo demás no se llama trabajo, no se considera trabajo. Es ese espacio productivo, separado completamente del espacio reproductivo, el que acaba marcando cómo se organiza todo, dónde se decide cómo se ordena el territorio, cómo se utiliza el agua, cómo se gestiona la ciudad, dónde se decide cómo hay que organizar los tiempos de las personas, cuáles son las jornadas de trabajo. Se decide en la esfera mercantil, no en los otros ámbitos de la vida. Y se decide en una esfera que no está guiada ni tiene como principal propósito el bienestar de las personas. El propósito de la esfera mercantil es maximizar las ganancias, maximizar los beneficios, no es colocar la vida en el centro. Y lo que hacemos es ceder la gestión del territorio y la gestión del tiempo, que son las dos variables antropológicas que nos permiten organizar la vida, a sectores, a personas, a colectivos y a intereses a los cuales nuestra vida les importa un carajo. Entonces estamos finalmente organizando el mundo en contra muchas veces de las propias posibilidades de mantener nuestras vidas. Esa forma de organizar la economía, esa forma de organizar la vida, ha conducido a esa profunda crisis ecológica y social que atravesamos en este momento. Yo ahora, de una forma breve, voy a hacer un repaso por algunos de los elementos clave de esa crisis ecológica social. Y advierto que lo que voy a hacer yo le suelo <laughs> denominar hacer una especie de ejercicio de amargura, porque mirar el momento que estamos viviendo no es una tarea fácil y no es una cosa que complazca. Pero me parece fundamental hacerlo porque, como suele decir Jorge Rietzmann, es imposible salir de un pozo si previamente no somos conscientes de que estamos en él. Y si no miramos esa realidad cara a cara, si seguimos aguantando que los poderes económicos y políticos nos infantilicen y nos cuenten cuentos sin contarnos lo que hay de verdad detrás, somos incapaces de poder cambiarlo cuando sí que es factible y sí que es viable cambiarlo. ¿no? ¿Qué elementos de crisis quiero resaltar? Bueno, pues en primer lugar, una profunda crisis de energía y de materiales. En el año 2006, un organismo cero sospechoso de ecologismo radical, como es la Agencia Internacional de la Energía, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se saca en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas para poderlo sustituir y se llama petróleo convencional o hablamos de petróleo convencional para hablar del petróleo que se puede extraer de una manera razonablemente sencilla. Como os podéis imaginar, el petróleo está en yacimientos que según cómo sean de accesibles hay que gastar más o menos energía para poder sacarlo. Es decir, la energía tiene lo que llamamos una tasa de retorno energético. Me paro un momento a definir qué es esto porque es importante. La tasa de retorno energético es la energía que yo gasto, o mejor dicho, la energía que yo obtengo en función de la que gasto para poder generar energía hay que gastar energía, aunque solamente sea para hacer el agujero en el suelo, sacar el petróleo y desde ahí refinarlo. Bueno, el petróleo que se ha extraído en el mundo desde 1870, que es cuando se empieza a extraer petróleo, hasta aproximadamente 1975-76, ha sido un petróleo que ha tenido una tasa de retorno de alrededor de 100. ¿Qué quería decir esto? Que yo invertía un barril de petróleo en el complejo extractivo y a cambio obtenía 100, una altísima tasa de retorno. A partir de los años 70, ese petróleo de alta calidad se ha agotado prácticamente en todo el mundo. Ahora mismo quedan algunos lugares del mundo en donde quedan petróleos convencionales que tienen tasas de retorno que pueden oscilar entre 20, 40, 50 ¿Y dónde quedan? Pues si os digo los nombres de los sitios os van a sonar un montón. Irak, Irán, Venezuela, Libia, Siria, es decir, lugares en este momento atravesados por guerras formales o no formales que en su corazón tienen una, un origen absolutamente tremendo en el extractivismo y en el control de los minerales fósiles que quedan. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que según se va topando con esos límites y sobre todo cuando los precios del petróleo suben mucho, se han empezado a extraer otros petróleos que empezamos a llamar no convencionales, que son petróleos que están dispersos como en charquitos por el territorio y que tienen que ser extraídos con técnicas como por ejemplo el fracking o la fractura hidráulica, que os sonará, que consiste en romper las estructuras de la corteza terrestre profundas con agua a presión, con productos químicos, para conseguir que esos charquitos se unan, esas gotas de petróleo, y desde ahí sacarlos. Las, tasas de retorno de esos petróleos oscilan entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Es decir, son unas tasas de retorno bajísimas. Por cada barril de petróleo que yo invierto, obtengo entre 1 y 3. ¿Por qué insisto o me paro en esta cuestión del pico del petróleo? Pues porque obviamente el modelo económico mundializado y globalizado tal cual lo conocemos es absolutamente dependiente del petróleo y ha sido construido con fuentes de petróleo que básicamente tenían tasas de retorno de 100 y que luego progresivamente han ido declinando. ¿Qué repercusión tiene esto o en qué influye esto? Bueno, pues vivimos en una sociedad que podría decirse que come petróleo. No el 65% de la población del planeta, las sociedades campesinas, en los países que solemos llamar pobres, que comen lo que se produce cerca, sino más bien en los países enriquecidos, que comemos alimentos que vienen de muy lejos o utilizamos insumos para nuestros propios procesos productivos que vienen de muy lejos la media de kilómetros que recorren muchos alimentos antes de llegar a la mesa de una persona en el Estado español es de 5.000, 6.000 kilómetros, porque se da la paradoja que podemos comer espárragos que vienen de China o garbanzos que vienen de México, mientras que los garbanzos que se cultivan en Toledo, al lado de donde yo vivo, se pueden estar comiendo en Polonia. Hay grandes monocultivos que son sembrados con avionetas, recogidos con máquinas enormes, cantidades ingentes de fertilizantes y de pesticidas que son derivados del petróleo. Es decir, el modelo de producción industrial de alimentos hoy es completamente petrodependiente y energívoro. O pensemos en las ciudades. Yo vivo en una ciudad enorme, en una ciudad donde vivimos dentro del área de influencia urbana casi 6 millones de personas que todos los días nos desplazamos una cantidad ingente de kilómetros. En la ciudad donde yo vivo va y viene gente de otras provincias todos los días, de Toledo, de Cuenca, de Valladolid. Esto es posible básicamente porque hay una gran infraestructura de carreteras o de trenes de alta velocidad que han hecho que hayamos pasado de medir la distancia en kilómetros a medirla en el tiempo que tardamos en recorrerla. Estoy a una hora de Madrid pero obviamente toda esa infraestructura es completamente dependiente del petróleo. En mi ciudad, todos los días cientos de camiones tienen que meter lo que comemos, tienen que meter todo lo que utilizamos para sostener la vida y cientos de camiones tienen que sacar toda la basura que generamos. Es decir, la basura parece que desaparece mágicamente de las puertas de las casas, pero es sacada de la ciudad. Lo que quiero decir es que el metabolismo urbano solo funciona utilizando grandes cantidades de energía fósil barata, porque en este momento el sistema del transporte mundial depende en un 85-90% de la energía fósil líquida, de la energía fósil líquida. ¿Qué se está planteando como alternativa a este pico del petróleo? También por el problema del cambio al climático, una transición a las energías renovables. ¿Son las energías renovables capaces de satisfacer las necesidades humanas? Sí, pero no al ritmo de consumo actual. De ninguna de las maneras al ritmo de consumo actual de energía. En primer lugar, porque las tasas de retorno de las energías fósiles son mucho más bajas de aquel petróleo de alta calidad. Un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno de 25. Una, la energía solar térmica tiene una tasa de retorno de 10, la solar fotovoltaica de 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, tienen tasas de retorno de 0,8 a 1. 0,8 por debajo de 0, perdón, por debajo de 1 quiere decir que se pierde más energía de la que se obtiene. Es decir, eso no sostiene el modelo globalizado y altísimamente consumidor de energía que hemos generado. Pero es que además la energía renovable tiene un segundo límite y es que la energía renovable no sale directamente del sol ni directamente del viento, sino que hacen falta placas solares, aerogeneradores, infraestructuras, cableados que tienen que ser construidos con otros minerales cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, minerales que o han alcanzado o alcanzarán en pocos años sus picos de extracción. Minerales que pretenden ser utilizados, por ejemplo, también para cambiar todo el motor de coche de combustión a coche eléctrico. Los mismos minerales. Minerales que pretenden ser utilizados para ampliar la economía digital. Claro, <laughs> la economía digital parece que es inmaterial, pero nada más lejos. La fabricación de pantallas, cableados, servidores, ordenadores, pantallas requieren una cantidad ingente de minerales o nos dice la industria que estamos abocados a la robotización de la, de la economía. Pero claro, los robots no se fabrican de la nada, se fabrican también con minerales. El resultado es que cuando miramos todo lo que la industria quiere hacer y la base mineral que nos dice la comunidad científica que queda, las cuentas no salen. O salen si los beneficios son solo para unos pocos. Es decir, el problema es que todo lo que se quiere hacer con la base mineral que queda solamente sería factible si las beneficiadas son unas pocas personas. Insisto, es posible hacerlo con un modelo muchísimo más sencillo de consumo material, sí, pero con el modelo que se está poniendo o que se ha puesto encima de la mesa, directamente no hay posibilidad de hacerlo. <clears throat> Si la guerra está presente en los sitios en donde se extrae petróleo, nos volvemos a encontrar lo mismo con la extracción de otros minerales. El cobre en Chile, el litio en Bolivia, el oro, también petróleo y otros minerales en Colombia, Ecuador, coltán en la región de los Grandes Lagos, es decir, todos los lugares en donde en este momento hay guerras formales y también guerras no formales, que son las que declaran algunas empresas transnacionales mineras en otros pueblos y sostenidas con seguridades privadas que ellos pagan y que están expulsando gente de los territorios y matando gente que defiende la vida, por cierto, algunas de esas empresas cotizan en el IBEX 35, esas básicamente tenemos ahí un importante problema y muestran, digamos, esa limitación que hay. Vuelvo a provocar, pero yo creo que de una forma ajustada. ¿no? Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar energía, pesca, productos de alimentación, materiales, esa valla, vamos, si esa valla no dejara entrar todo eso, las sociedades ricas europeas no duraban ni dos meses. Porque hoy cualquier país que se llame rico es un país que es dependiente de las materias primas, de los productos pesqueros y de los alimentos que vienen de terceros países que, insisto, históricamente han sido utilizados como grandes minas y como grandes vertederos. Las personas migrantes siguen muchas veces el mismo camino de las materias primas que son extraídas de sus territorios. Ellas no pasan, pero sus materiales sí. Y a eso, Boaventura de Sousa Santos, yo creo que con una enorme propiedad, le denominó fascismo territorial. Nuestra sociedad en este momento materialmente es fascista. Es fascista porque solamente se sostiene a partir del saqueo y del deterioro de los lugares en donde viven otras personas y, por tanto, también de la expulsión de esas personas de sus territorios. Esto lo vemos plasmado, por ejemplo, en un indicador como la huella ecológica. La huella ecológica o los indicadores de huella ecológica lo que nos ponen encima de la mesa es que si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en España, necesitaríamos aproximadamente tres planetas si fueran como la media de una persona en Estados Unidos, cinco planetas. Como la media de una persona sueca o noruega, cuatro. Como la media de una persona danesa, cinco planetas. Como la media de una persona de Kuwait o de Arabia Saudita, doce planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego, básicamente, la extensión de ese modelo a todo el mundo es literal y físicamente inviable. Esa valla que es física y que, por cierto, constituye un enorme negocio que hace crecer enormemente la economía, tiene su correlato en vallas invisibles dentro también de los propios territorios que hasta hace poco eran de privilegio. Una valla invisible que separa a las personas paradas de larga duración de las que sí que tienen empleo, pero separa también a las personas que tienen empleo pero son pobres. El número de personas empleadas que son pobres porque hoy las condiciones laborales, eh, las condiciones de contratación, la temporalidad y la parcialidad del empleo no permiten que el empleo resuelva lo que había resuelto, que era librar de la pobreza y de la precariedad, están en una situación cada vez mayor de exclusión. Personas que tienen importantes dificultades para acceder a una vivienda, a una vivienda. Personas que tienen importantes dificultades para tener una, una alimentación digna y de calidad. Personas que llamamos pobres energéticas, en realidad son pobres, y que no pueden pagar las facturas eléctricas. Esa división también se está produciendo aquí dentro. Es decir, los núcleos de privilegio se acortan y son cada vez más las personas que van quedando en un espacio periférico de precariedad. De precariedad, de pobreza, de tristeza, de, de miedo, de soledad, de incertidumbre, que constituyen además un enorme caldo de cultivo para discursos de corte xenófobo que buscan culpabilizar a quienes no lo son y que retiran el foco de donde tenemos el problema, que es en un modelo que pretende crecer sobre un planeta que tiene límites y que pretende de alguna manera generar incansablemente beneficios llevándose por delante lo que sea. ¿no? Cuando hablamos de cómo salir de esta situación, y lo planteamos desde una perspectiva ecofeminista que no es la única, es decir, los ecofeminismos dialogamos con muchísimos otros movimientos sociales que hacen aportaciones valiosísimas y que son imprescindibles, hablamos, por tanto, de establecer una triple disputa. Y hablo de disputa porque va a haber que luchar para conseguir esa transición. Poner la vida en el centro es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Poner la vida en el centro supone hacerle a la economía tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Qué es entonces lo que hace falta producir y se puede producir con la condición de límites que tenemos? Y por último, ¿cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios? Cuando miramos desde ahí, podemos configurar un modelo social y económico radicalmente diferente el principio básico que hay que tener encima de la cabeza, me parece a mí, es el decrecimiento de la esfera material de la economía. Ojo, no como opción ecologista, sino como dato. La economía va a decrecer materialmente sí o sí. Y la clave es si ese decrecimiento material en el uso de energía materiales agua se produce por una vía justa de la redistribución de la riqueza y de adopción de principios de suficiencia o se produce por una vía fascista o, en el extremo, ecofascista. Pero el decrecimiento de la esfera material de la economía es un dato, simplemente. El segundo principio es mirar cara a cara los datos. Con frecuencia se ha dicho que el movimiento ecologista es catastrofista. Nadie que va al médico y le dicen que tiene un cáncer de pulmón reacciona diciéndole a su médico que es un catastrofista. Primero te asustas, después asumes el duelo y después pones toda la energía en ver cómo resolver el problema y curarte. La catástrofe no son los datos, los datos son datos. La catástrofe es no hacer nada ante esos datos, que es lo que está pasando en el momento actual, y terminar girando la cabeza y no querer ver el momento en el que estamos viviendo. A partir de ahí podemos disputar la, hegemonía económica. ¿Cómo? Podemos básicamente cambiar radicalmente el modelo productivo. En el año 1989, en España, se utilizaba la mitad de la energía primaria que utilizamos ahora, menos de la mitad. Y ni íbamos en taparrabos ni vivíamos en cavernas. Podemos vivir con mucha menos energía, eso sí, a lo mejor no se podrá cargar el móvil cuatro veces al día, a lo mejor no podemos utilizar el coche privado para movernos a todas partes, a lo mejor tenemos que pensar en tener usos colectivos en vez de cosas que ahora usamos individualmente, es decir, estilos de vida más austeros. Eso sí, el cambio desde mi punto de vista no es un cambio individual, no es un cambio solamente de lo que hacemos como individuos, es un cambio estructural que se produce qué sectores vamos a apoyar. Tiene sentido, como salía antes de ayer en una noticia, que las dos terceras partes de las subvenciones de la PAC se la lleven personas que figuran como agricultores, pero sus tierras no producen nada, no las usan? ¿O esas subvenciones de la PAC podrían utilizarse para promover un modelo de transición a la agroecología, de producción de alimentos que no envenenen ni a las tierras ni a las personas que se produzcan además cerca, que no sea necesario trasladarlo desde lugares muy lejanos y que sean sanos y saludables y tengan precios razonables para todas las personas. La agroecología es viable, es viable y desde mi punto de vista debiera ser apoyada con políticas públicas. Como no es apoyada con políticas públicas, lo que hay es muchísima gente que se ha articulado y lo está haciendo de forma autoorganizada en todos los lugares hay personas que están cultivando y organizando su producción y su distribución, por ejemplo, en grupos de consumo. No quiero decir con esto que el problema estructural lo vayamos a arreglar a, golpe de grupos de consumo, pero mientras quienes gobiernan se decidan hacer algo en buena línea, no podemos estar esperando. Tenemos que ponernos a montar cosas y a ponerlas en marcha porque constituimos laboratorios de experiencia que luego pueden ser utilizados. Tenemos también conocimiento más que sobrado para poder reconfigurar el modelo de ciudad. Yo participé en un trabajo que hicimos con varias universidades, también movimientos sociales y algunas empresas sobre cómo modificar el modelo de ciudad. Y nos salía que podíamos restringir y reducir de una forma tremenda las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energía en la ciudad actuando sobre el modelo de transporte, actuando sobre la edificación, actuando sobre los sistemas alimentarios y también sobre el propio modelo urbano. Hay conocimiento de ordenación del territorio y de urbanismo más que sobrado, lo proponen el urbanismo ecologista, el urbanismo feminista, para poder conseguir que nuestras ciudades sean policéntricas, que sean también espacios productores de energía, que sean lugares en donde nos podamos mover de otra manera, que puedan tener unos servicios públicos, de transporte, colectivos y de calidad que permitan o se le ponga freno, digamos, al uso del coche privado. Es posible hacer cambiar el modelo de ciudad y tenemos experiencias de lugares en donde se está haciendo. Tenemos también posibilidad de cambiar radicalmente el sistema de incentivos y de penalizaciones. No tiene ningún sistema que se incentiven industrias que son nefastas y que, sin embargo, nos incentiven otras que pueden ayudar. Conocemos y sabemos que hay desarrollados mecanismos también de industria verde, que tenemos mecanismos desarrollados de diseño verde que pueden de alguna manera conseguir que aquello que se produce los artefactos que se producen luego puedan ser fácilmente desmontables y puedan ser reciclados. En este momento muchas de las cosas que se producen, sobre todo cuando hablamos de componentes microelectrónicos, no son reciclables, porque básicamente en una plaquita así tienes montados 60 o 70 productos diferentes que luego no hay Dios que separe. ¿no? Es posible fabricarlos de otra forma distinta podemos tener, y tenemos de hecho ya, muchos medios de comunicación alternativos, medios de comunicación alternativos que necesitan apoyo. Podemos contratar nuestras facturas de la luz, nuestra luz, con organizaciones que ya se están articulando de modo cooperativo y que le ponen freno al gran oligopolio de la energía que sacan tajada, digamos, de un uso y de un bien común que es absolutamente crucial podemos también gestionar el agua de una manera totalmente diferente. Alguien le encuentra algún sentido, si es que lo tuvo alguna vez, a que sigamos empujando nuestra mierda en el váter con agua potable. O sea, no tiene ningún sentido y hay conocimiento más que sobrado para poderlo hacer de otra manera. Tenemos conocimiento sobre cómo poder producir alimentos con poca agua, ¿Dónde está ese conocimiento ahora mismo mayoritariamente? En los centros de mayores y las residencias de mayores muchas veces que rodean las zonas de campo. Hay que hacer una antropología casi de salvamento para recuperar ese conocimiento. Vivimos en el país de Europa que se calienta al doble de velocidad que el resto. Nuestro territorio, según el IPCC, si no hacemos nada, está abocado a tener importantísimos problemas de agua es posible hacer cosas, pero hay que conseguir ponerse en marcha para hacerlas. Desde mi punto de vista, quienes nos gobiernan, por muy majos que puedan ser algunos, no van a poder hacer prácticamente nada si no hay mayorías organizadas en el territorio que quieran y estén dispuestos a exigir esos cambios. Eso es crucial. Y por eso vamos a la disputa de la hegemonía política. La disputa de la hegemonía política no es solo quien gobierna, y ojo, a mí no me da en absoluto igual quien gobierne. La disputa de la hegemonía política es tener gente organizada en el territorio, en asociaciones de padres y madres de alumnado, en asociaciones feministas, en sindicatos, en partidos políticos, en grupos de gente que se junta para pasear el perro, lo que sea, lo que sea. La clave es en este momento no estar solos y solas, porque solos y solas todo esto se nos viene encima mientras que si lo hacemos con otra gente, somos capaces de poner muchas cosas en marcha que permiten resolver problemas. Fijémonos, por ejemplo, en la PA, la plataforma de afectados por los desahucios, integrada de una forma abrumadoramente mayoritaria por mujeres, que ha conseguido sumar dolores y miedos individuales para conseguir un movimiento político que ha transformado montones de racionalidades. Un movimiento que es capaz de proponer cambios en Bruselas y ganarlos. Un movimiento que es capaz de hacer cambiar la ley de vivienda española, pero un movimiento también que es capaz de ponerse en la puerta de la persona que va a ser desahuciada y decirle, mira, mientras estés aquí de tu casa, mientras estemos aquí de tu casa no te echa nadie, llamándola por su nombre, llamándola y tocándola. En este momento, si un gran riesgo tenemos es que, como estamos viendo en muchos sitios de Europa y del mundo, se puedan extender dinámicas de corte neofascista. El neofascismo crece siempre sobre una base de gente individualizada que tiene miedo. Necesitamos organizarnos en el territorio concreto y llegar a las personas que están solas y tienen miedo antes de que lleguen personas que se organizan y culpabilizan a quienes no tienen culpa. Por tanto, necesitamos todo ese trabajo de base, que por otro lado es un trabajo que a mí al menos me mola muchísimo hacer, porque es un trabajo en el que conoces a la mejor gente que hay, con la que te organizas y eres capaz de construir cosas que sirven para resolver necesidades de personas. Y la última de la disputa pasa básicamente por la disputa de la hegemonía cultural. Una disputa de la hegemonía cultural que significa acuñar un concepto de eh, seguridad radicalmente distinto. ¿A qué le llamamos o le vamos a llamar seguridad? ¿Le vamos a llamar seguridad al blindaje de las élites? ¿O le vamos a llamar seguridad a cuidar de que las vidas de las personas no sean precarias, en el sentido de tener miedo ante el futuro en todos los aspectos de tu vida? No será segura la vida de una persona si no teme que le echen de su casa porque no la paga, si no teme que al darle al botoncito de la luz no se encienda o si no teme poder pagar, yo qué sé, la, la matrícula de la universidad de sus hijos e hijas? ¿A qué le llamamos bienestar? ¿Le llamamos bienestar a poder ampliar las bases de consumo hasta el infinito? ¿O le vamos a llamar bienestar a no tener ese miedo? A no tener que vivir prácticamente encerrado y custodiando las cosas que tenemos. ¿A qué le llamamos libertad? ¿Puede haber un concepto de libertad que sea hacer o tener lo que a mí me dé la gana individualmente en un planeta que tiene límites? ¿O la libertad de tener va a tener siempre que estar supeditada a que todas las personas tengan lo mínimo? ¿A qué le llamamos derecho? Si el derecho a tener coche privado no puede ser extendido a toda la población del planeta porque no hay minerales para ello, si comer carne cuatro días a la semana no puede ser extendido a la población del planeta porque no hay tierra para ello, ¿eso es un derecho o es un privilegio? Todas esas cosas nos las tenemos que plantear y sobre ellas van a depender no solamente que muchas personas que consideramos lejanas puedan tener vidas decentes, sino de ello va a depender la vida de nuestras propias hijas e hijos, la nuestra propia. Por eso los chavales y las chavalas más jóvenes están saliendo todo el mundo en los Fridays for Future, en la Juventud por el Clima, a reclamar que tienen derecho a tener un futuro. Por eso esas personas más jóvenes salen incluso a reclamar a sus propios padres y madres que por favor no les dejen un futuro que, en el que no tienen hueco, en el que se van a encontrar en una situación francamente comprometida. Hay respuestas, hay alternativas en todos los campos que podamos mirar. La clave es que todas las respuestas y todas las alternativas pasan por aprender a vivir bien con menos, con menos material y con menos energía, con más relaciones, con más tiempo, con más de muchas cosas que son necesarias. Y cuando digo aprender a vivir bien con menos, me estoy refiriendo obviamente a quien puede vivir bien con menos. Porque ya hay mucha gente aprendiendo a vivir con menos, pero no bien, por la vía de la desposesión, es decir, esa situación, ese aprender a vivir de una forma suficiente es absolutamente clave, al igual que la redistribución radical de la riqueza. La lucha contra la pobreza, más que nunca, es la lucha contra la excesiva riqueza. No hay forma de luchar contra la pobreza si no se le pone límite a la excesiva riqueza. ¿no? Termino con un pequeño cuentecito que viene de la mitología, eh, yo siempre todo lo que he aprendido de mitología lo he aprendido de un buenísimo amigo que es Santiago Albarrico, que sabe muchísimo de eso. Y cuenta en un libro, hay un mito, que cuenta cómo se fundó el pueblo griego, el reino de Frigia. Frigia era una zona eh, en donde se vivía con un orden más o menos eh, caótico que generaba un montón de, de problemas y había un antiguo oráculo que decía que un día entraría en la ciudad alguien que llevaba un cuervo negro en el hombro y que esa persona estaba llamada a ser quien reinara en Frigia y que sería un reinado largo y extremadamente armónico, donde todo el mundo viviría bien. ¿no? Pasó mucho tiempo y al final, de repente un día un campesino entró con un carro en la ciudad y llevaba un cuervo en el hombro. ¿no? Le contaron todo el cuentito de él y él pues aceptó lo que le había tocado, que era convertirse en el rey de Frigia y de alguna manera intentar legislar de la forma más armónica que pudiera. Y para sellar su compromiso con Frigia, lo que hizo fue atar su carro, su carro de campesino, a una columna del templo. Y se demoró días, días en poder atar el carro, porque hizo el nudo más complejo, más complicado y más exquisito que jamás nadie había hecho. Era un verdadero tejido con el que pretendía proteger aquella ciudad. A qué calpesino se llamaba Gordias y el nudo que hizo era el famoso nudo gordiano, que es nudo difícil, casi imposible de desentrañar. Gordias eh, lo que vino a plantear es que nadie podría conquistar jamás la ciudad violentamente a menos que fuera capaz de desentrañar el nudo. Fueron muchísimas las personas que lo intentaron y nunca nadie pudo deshacer aquel tejido. Hasta que de repente llegó Alejandro Magno. Y a Alejandro Magno le contaron el cuentito, hizo así un poco con el nudo y de repente se dio cuenta de que no lo iba a desatar y lo que hizo fue sacar su espada y cortarlo de un tajo y conquistar a sangre y fuego Frigia. ¿Qué nos cuenta esta historia? Pues que entre tejer y tajar solamente hay una letra de diferencia, pero entre tejer y tajar lo que se nos va es la vida. En este momento la gran pelea es entre la cultura del tajo y la cultura del tejido. La mirada ecofeminista pretende sumar en esa cultura del tejido, en esa cultura que pone la vida en el centro, en esa cultura que considera que los vínculos y las relaciones entre las personas son absolutamente necesarias, que la ética y la política del cuidado y no estoy hablando de un cuidado místico, estoy hablando del cuidado que permite que la vida se mantenga, es clave si queremos perdurar. En el fondo, aunque suene un poco cursi, no es más que un tema de amor. Walter Benjamin decía que para luchar contra este capitalismo desatado había que, eh, había que activar el freno de emergencia de la maquinaria industrial y capitalista. Y desde mi punto de vista, el freno de emergencia lo pone el amor el amor por la vida, el amor por la gente, el amor por durar, las relaciones, no hablo del amor moña y romántico que antes criticaba, hablo de las relaciones de solidaridad, de las relaciones de cuidado, de la conciencia de ser ecodependientes e interdependientes. Y por eso os quiero invitar a ejercer ese amor de la forma más apasionada, más esforzada y más radical que podáis. Pues muchas gracias. nos hemos quedado sin habla, ¿no? <laughs> Yo estoy un poco abrumada. Eh, bueno, ahora sí, os parece, abrimos un turno de preguntas, comentarios. Eh, aprovechemos que está aquí Yayo, a lo mejor nos ofrece soluciones a, muchas cuestiones. Eh, os invito a preguntar lo que queráis. No veo muy bien. abrumadas también. Hola. Hola. Yayo, gracias. ¿Qué papel tiene la banca en todo esto? y no solo en lo que hay, sino en lo que viene o, en el ecofeminismo. Eh, ¿Qué hago? juntamos más? Eh, hay más preguntas ahora mismo porque si juntamos unas dos o tres contesta de golpe, si no contesta ahora ya. contesta y luego Vale. Bueno, la banca ahora mismo juega un papel fundamental en todos los sentidos, quiero decir, en, lo, que estamos, en lo que estamos viviendo. ¿no? En primer lugar, porque la banca ha eh, permitido de alguna manera em, convertir el dinero en algo mucho más trascendente de lo que era. Quiero decir, eh, José Manuel Naredo suele decir que hay tres tipos de moneda, tres tipos de dinero. El dinero papel, que es el dinero que manejamos eh, y con el que compramos cosas. El dinero bancario, que multiplica ese dinero por la vía de la deuda, es decir, nosotros y nosotras, por ejemplo, depositamos mil euros en un banco y el banco de alguna manera está obligado a mantener un cierto coeficiente de caja, es decir, de ese dinero está obligado a mantener en sus arcas una parte y con el resto puede jugar. De tal modo que en este momento el coeficiente de caja para muchos bancos fue algo, se subió algo después de la crisis de la explosión de la burbuja urbanística y de las caídas de los Lehman Brothers y, y hipotecas subprime eh, pero oscila alrededor del 10%. Es decir, si yo deposito 1.000 euros, están obligados a tener allí 100, pero los otros 900 restantes los pueden prestar. De tal modo que a, a todo el efecto, en realidad, la cantidad de dinero real es menor, pero el banco actúa como si fuera mucho más, generando burbujas de deuda que son las que de vez en cuando explotan y generan estas tremendas crisis que conocemos. A ese dinero bancario hay que añadirle el dinero financiero que es el que generan las empresas con los pasivos no exigibles, con las acciones que hoy valen mil y mañana viene cero, mañana valen cero, pero que las empresas utilizan para comprar y vender cosas en los países. Por ejemplo, compras como las de las compañías aéreas a veces se hacen con acciones, que son bienes que realmente son abstractos, no tienen más valor que la confianza de, de quienes especulan en bolsa con ellos le dan en un momento determinado. Es decir, que por un lado la banca ha permitido de alguna manera generar un importantísimo sistema de deuda que engrosa, que no, no responde digamos, a un valor real, pero que otorga una intensa cantidad de compra sobre el territorio y sobre los bienes del territorio. En este momento, además, digamos que toda la se ha generado una especie de arquitectura, por ejemplo, Pedro Ramiro y Juan Hernández Ubizarreta hablan de la arquitectura de la impunidad, que es la que se crea en ese conglomerado de bancas, de empresas transnacionales y de todo un entramado jurídico que, por ejemplo, a través de tratados de libre comercio, como pueda ser el TTIP, el CETA o el TISA, en el caso de los que está gestando la Unión Europea, permiten de alguna manera blindar esos negocios de la banca y permiten de alguna manera eh, supeditar las vidas concretas de las personas a esa banca. Em, digamos que hay un elemento clave y es que los bancos debieran centrarse eh, a la actividad para la que fueron concebidos, que es la capacidad de financiar colectivamente cuestiones para las que en un momento determinado no hay dinero. ¿Cómo se ha actuado desde los movimientos sociales, por ejemplo, para generar alternativa a la banca? Digo porque, por ejemplo, banca pública o un tipo de banca centrado en la gente vamos a tener que tener. Por ejemplo, ahora poder hacer una gran transición a las energías renovables dentro de lo que yo decía de que sin, óbice de que además se estimule una reducción en el uso de la energía, pero vamos a tener que transitar, va a requerir una enorme inversión. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para la inversión? Porque si se hace con criterios de banca privada, la banca privada o el dinero privado invierte cuando se van a tener grandes retornos de beneficio, pero necesitamos hacer esas transiciones aunque no tengan beneficio. Por tanto, por un lado, eh, el, mecanismos, digamos, lo voy a decir de una forma elegante, ¿no? mecanismos que consigan captar dinero privado con expectativa de poco retorno, por no hablar de expropiación, eh, y banca que tenga la función de la banca pública, vamos a necesitar. ¿Qué se ha hecho desde los movimientos sociales? Pues constituir elementos de bancas alternativas que yo ya no diría que son demasiado pequeños. Yo no sé si conocéis, por ejemplo, FIARE, FIARE es una banca, eh, en el caso del Estado español no pudo constituirse como banco autónomo porque hubo muchísimas restricciones desde el Banco de España y surgió como una filial de la Banca Popular Italiana, que es una banca cooperativa que lleva funcionando un montón de años. FIARE lleva ya unos cuantos años funcionando en el Estado español, yo tengo mi cuenta en Fiare, mi nómina la cobro en Fiare desde hace un montón de tiempo, eh, me muevo con mi tarjeta pagando y sacando miras de qué cajeros por la cuestión de las comisiones, pero vamos, que te funciona a efectos de funcionamiento es como si lo tuvieras en una banca convencional, pero sabes que de alguna manera, en primer lugar, los coeficientes de caja son muchísimo más altos y, digamos, en lo que se invierte o lo que se financia, tiene que seguir una serie de reglas éticas en el plano social y en el plano ecológico que son fijadas además por las personas socias de esa cooperativa. ¿no? Es una banca grande, bastante grande. También conocido, por ejemplo, que es una historia preciosa, es COP57, no sé si os suena. COP57 es una cooperativa de servicios financieros que nació a partir precisamente de un conflicto laboral de Bruguera. Estuvieron muchísimas personas durante muchos años litigando con la empresa y finalmente cuando consiguieron las indemnizaciones, con partes de esas indemnizaciones compusieron esta cooperativa. Esta cooperativa de la que pueden ser socias personas o empresas que hayan pasado los filtros de la economía social y solidaria, es decir, un examen desde el punto de vista social y un examen desde el punto de vista también ecológico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues las personas sueltas podemos tener ahorros en FIARE y como en cualquier otro sitio donde tienes ahorros, cuando los necesitas los sacas. Las personas, las entidades colectivas, es decir, cooperativas, empresas de la economía social y solidaria, son las únicas que pueden tener préstamos en FIARE. Es decir, una persona suelta no puede recibir un préstamo de FIARE, pero una empresa cooperativa sí puede presentar un proyecto o necesita dinero, el proyecto es evaluado, en este caso, tanto por su viabilidad económica como por el sentido social que tenga. La diferencia es que si el proyecto no es viable económicamente, lo que, se hace desde dentro de COP57 es ayudarte a viabilizarlo. Es decir, hay gente que controla de planes de empresa o de iniciativas económicas que te ayudan a ver cómo hacerlo viable. Y tú luego vas devolviendo tu préstamo cuando se te concede, es decir, con unos determinados intereses bajos y con un nivel de flexibilidad grande. Es decir, ahora ya, por ejemplo, anualmente eh, COP57 puede llegar a estar prestando entre 12 y 15 millones de euros eh, anuales. Es decir, para una cosa autoorganizada es muchísimo, es muchísimo, muchísimo, ¿no? Con cero morosidad, cero morosidad. No porque haya entidades que en un momento determinado no tengan dificultades para pagar, que las tienen. Pero la lógica entonces es negociar cómo se producen esos pagos de manera que la prioridad es que la iniciativa que se puso en marcha, de la que dependen empleos, salga adelante. Existen lo que se llaman GAPs, que son los grupos de apoyo a proyecto, que están constituidos por personas pequeñitas que juntan su dinero para poder apoyar proyectos. O sea, lo que quiero decir es que cuando nos movemos en el ámbito de la economía social y solidaria y con poquísimo apoyo de corte institucional, nos encontramos también con una reformulación o una reinvención digamos, de la banca. Mm, no sé si sabéis quién es Carlos Sánchez Mato, que fue concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Y, fue, bueno, fue un, concejal de Economía y Hacienda al cual nosotros mm, eh, valoramos enormemente porque básicamente puso en marcha una economía dentro de la, ciudad de Madrid que permitió, por un lado, reducir la deuda de una forma impresionante, <coughs> pero por otro lado, aumentar el gasto público enormemente. Y parte de su trabajo fue meter en cintura a las agencias de calificación y a los bancos. que él se granjeó, es decir, amigos no hizo, hay que decir, no hizo amigos, pero básicamente las cuentas de... lo planteo porque esto que puede parecer pequeño cuando te lo llevas a un monstruo, como es el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un tamaño bestial y unos, o ves que es factible hacerlo, ¿no? Pero meterle mano a la banca privada es clave, absolutamente clave. Eh, muchas gracias, Yayo. me ha encantado la manera que expresas y la sencillez. Yo te quería preguntar, eh, para poder educar a estas nuevas generaciones que escuchan en la música que lo más importante es ser rico y em, quieren más tecnología, ¿cómo podemos, o sea, me refiero, qué ejemplos podrías dar, incluso tú a nivel individual, qué cambios has hecho tú y que podríamos educar a estas generaciones? Porque reducir y ahora decirles que renuncien a todo esto cuando el mensaje en las redes sociales, en los medios de comunicación es lo contrario y sabemos que hay un montón de grupos, eh, bueno, productoras que además tienen un interés económico y es muy fácil movilizar a esta juventud. ¿Cómo podemos decirles que, que, renuncien a, todo esto a nivel educativo? Y si puedes poner algún ejemplo, aparte de la banca, que tú hagas en tu día a día. Sí. A ver, yo creo que a nivel educa la educación es absolutamente clave y, crucial, ¿no? Y, en la educación nos movemos a, varias escalas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 26 años y, básicamente en mi caso, cuando empezó con el tema, por ejemplo, del móvil, eh, la estrategia que seguí fue decir no. O sea, tuvo móvil mm, bastantes años después que, que la mayor parte de sus amigos, ¿no? Es verdad eh, que prácticamente desde que era pequeña habíamos trabajado mucho eh, todo el tema del coltán, todo el tema de los minerales, es decir, que ella partía también em, de un punto en el que era capaz eh, de pensar en qué, o sea, tenía conocimiento para saber de dónde venían las cosas y qué repercusiones tenían, Pero la cuestión de marcar límites, desde mi punto de vista, es clave. Claro, ¿Cómo marcamos límites si tenemos mayor enganche nosotros al móvil que ellos? Ese es un tema también, digo, digo en el plano estrictamente individual. ¿no? Yo creo que la, en mi experiencia la maternidad y sobre todo los niños y las niñas son los mayores detectores de incoherencia que hay en el mundo. Es decir, te vamos, es que te obligan y te pillan a ti en 300 y te obligan a revisarte un montón. ¿no? Mucho más fácil hacerlo si además lo haces colectivamente. Es decir, si estás en un grupo de personas, de padres, madres o de, gente que más o menos comparte cosas similares y lo hacen todos a la vez. Yo eso, por ejemplo, tuve la suerte de que en el colegio público al que iba mi, hija, eh, bueno, pues teníamos ahí un grupillo bastante apañado de, gente que teníamos, compartíamos algunas de estas miradas y fuimos varias las personas que lo, hicimos, eh, decir que, a pesar de todo esto, pues la chavala salió súper normal, yo me llevo fenomenal con ella, eh, no nos ha quedado una fractura en la relación. Quiero decir que eh, el decir no es que mm, creo que hemos terminado generando una cultura que asume tan mal los límites, es decir, que entiende tan mal los límites que incluso los vivimos como falta de libertad eh, y, y, la cultura de los límites yo creo que es importante ponerla en el centro. Ojo, que sé que es tremendamente complicado porque sé la presión social que hay, que hay alrededor, ¿no? <clears throat> Pero restringir horas de pantalla, por ejemplo, yo creo que es importantísimo ahora mismo para los chavales y las, y las chavalas y también para las personas adultas, ¿no? Por otro lado, decir eh, que muchas veces nos parece, o yo al menos, me ha pasado que muchas veces he pensado, ay, la gente joven y, siempre me han sorprendido muy favorablemente. Es decir, el 15M fue la salida a la calle, sobre todo al principio, de gente extremadamente joven que de repente decías, pero bueno, ¿de dónde salen tan listos y tan concienciados? ¿De dónde han salido de repente? ¿no? Y que se politizaron a marchas forzadas. Yo eh, hice una tremenda cura de humildad eh, en el sentido de decir, joder, cómo vemos también a veces a la gente más joven y me sorprendió por la juventud tan estupenda que teníamos. Y yo creo que ahora mismo todo el movimiento de Fridays for Future, eh, incluso una buena parte del movimiento feminista en los institutos, donde es verdad que también está lo contrario, está polarizado, pero es un momento en donde hay un montón de gente joven estupenda que está saliendo a la calle. ¿no? Y luego el espacio educativo, <clears throat> refiriéndonos a las personas más pequeñas, es también muy importante. ¿no? Hay em, escuelas eh, y muchos colegios en donde se están poniendo en marcha eh, dinámicas de lo que llamamos educación ecosocial, que por un lado van trabajando a veces de forma muy puntual, que si el Día de la Tierra, que, a mí todo me parece que vale, es decir, todo suma, ¿no? Pero iniciativas, por ejemplo, que a partir de introducir comida ecológica en los comedores escolares, eh, trabajándolo de tal manera que no suba la cuota de comedor, para no hacer la vida imposible a, muchas familias que ya son precarias, em, permite trabajarse el de dónde vienen las cosas, introducir la cuestión de la alimentación en el aula y prácticamente el currículum escolar de la primaria, prácticamente desde primero hasta quinto, toda la cuestión del cuerpo y de la alimentación vertebra una buena parte del currículum, es decir, que es posible trabajar eso. ¿no? Y luego, yo por ejemplo he vivido la experiencia en FUEM de poder diseñar un currículum alternativo. Es decir, lo que hicimos fue diseñar un currículum y después cruzarlo con el currículum oficial y tratar de modificar, de tocar, de introducir todo el currículum oficial para no saltarte la ley y que el currículum tenga lo que tiene que tener, pero que fuera abordado integralmente en todas las asignaturas de una forma distinta. Porque <clears throat> ahora mismo, por ejemplo, hay algunas propuestas dentro de la educación que proponen meter una asignatura, digamos, de educación cívica y ambiental obligatoria. Ojo, a mí entre que no haya nada y haya asignatura, yo ahora mismo iría a saco y a cascoporro con todo lo que podamos por urgencia, ¿no? Pero claro, una asignatura de educación ecosocial lo que hace es tenerse que estar peleando todo el rato con el resto de las asignaturas que tienen un currículum oculto tremendo. Es que el problema es que podemos ser probablemente de las únicas generaciones, de las los, vamos, una generación que estamos educando a las personas más jóvenes en contra de su propia supervivencia, enseñándoles una economía nefasta, enseñándoles una especie de mito de la tecnología en la cual planteamos la tecnología como la que va a resolver incluso los problemas que ella misma crea. Y ojo, yo defiendo la tecnología, creo que necesitamos mucha y buena tecnología, pero como condición necesaria pero no condición suficiente. Tenemos un problema de tecnologías adecuadas, pero tenemos también un problema de justicia, de redistribución de la riqueza, es decir, que también dentro de la escuela hay posibilidad de hacer cosas. ¿no? <clears throat> Yo creo que las escuelas es un espacio, y los institutos un espacio, sobre todo la escuela, un espacio estupendo para que grupos de padres y madres se formen y aborden colectivamente la cuestión de los límites, por ejemplo, cómo poner límites, porque insisto, Cualquier cosa que se haga solo cuesta un mundo, pero hacerla colectivamente pues es como mucho más fácil. ¿no? Y luego organizarnos, en mi opinión, para pedir límites a la publicidad. Es decir, yo creo que ponerle freno a todo el aparato publicitario es absolutamente clave. Es decir, la publicidad <clears throat> es un mecanismo, o sea, la publicidad no anuncia ni patatas ni huevos, porque no hace falta que eso se anuncia, las cosas que podrían ser prescindibles y que sin embargo hay que anunciar para que las compres y funciona. Y yo creo que la, la, a la publicidad hay que meterle un, tajo importante. No sé si te ayuda mucho, <laughs> pero bueno. Eh, me parece que hay tres manos levantadas. Igual hacemos las tres preguntas de golpe y luego contestas las tres.